mana tahu nanti kita punya border kena buka kan uh, mana tahu border kita kena buka and then ekonomi kita semua sudah buka jadi rakan-rakan kita daripada Indonesia akan melancung di Sabah dan Sarawak dan pastinya laluan utama iaitu Pan Borneo akan menjadi laluan mereka. bertemu kembali di Mr. Mat Channel dan kali ini saya ingin buat reaction mengenai uh, pemindahan ibu kota Indonesia Jakarta ke Kalimantan dan uh, ada beberapa topik yang saya ingin ulas uh, di mana isu pemindahan ini sebenarnya bermula pada 16 Ogos 2019 ya. Uh, pada era kalau di Malaysia ketika itu pada era pemerintahan uh, parti uh, Pakatan Harapan ya ketika itu dipimpin oleh Tun Dr Mahathir Mohamad. Indonesia pada ketika itu uh, ah, bapa uh, Jokowi Widodo Presiden Indonesia telah membuat satu apa pengumuman di dalam Dewan Senat di sana agar pemindahan ibu kota uh, Jakarta ke Kalimantan. Saya telah buat reaction pada ketika itu. Ah, seminggu selepas itu saya sudah bagi pandangan saya Kamu boleh uh, klik video saya itu di bawah link video ni Kamu boleh klik apa ikuti saya punya komen di sanalah. uh, Sebelum pemerintahan parti apa ni Pakatan Harapan uh, Pada ketika itu di bawah uh, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak ada satu cadangan Ah, selain daripada Pan Borneo adalah trans kereta api yang menghubungkan ah, Sarawak, Sabah dan Kalimantan. Saya ada cakap dalam video sebelum ini ah, di mana cadangan itu berlaku ketika era pemerintahan Barisan Nasional. Tapi saya tidak pasti macam mana selepas pemerintahan BN tu masuk kepada PH, Pemerintahan Pakatan Harapan kita tidak pasti cadangan itu diteruskankah ataupun tidak. Sebelum saya ingin eh, ke reaction kita, saya mohon semua untuk tekan subscribe, like dan tekan notifikasi button sekali guys ya. Ah, di mana kalau kamu tekan ini, kamu akan uh, orang yang pertama sekali yang akan lihat semua update video saya di masa akan datang. Jadi itu saya ajak semua yang menonton video ini untuk terus tekan like, tekan subscribe dan notifikasi button. Ah, bila saya dah update video, kamu akan nampak tu. Kamu yang orang yang pertama sekali akan nampak video saya. Dan jangan lupa untuk tekan ah, link Shopee Affiliates. Berbelanjalah di Shopee kerana pelbagai barangan yang menarik menanti anda di sana dengan harga yang murah hanya di Shopee. Okey. okay guys, tanpa buang masa, mari kita ikuti video reaction ini. Terima kasih Pak Menteri. Sekarang Tuan Chan Fung In. Silakan. Ya, Tuan Sri uh, Speaker. Salam harapan Malaysia baru. Soalan saya nombor tujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang di Petua, saya mengucapkan eh, terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Kinabalu di atas pertanyaan yang dikemukakan. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya menjawab pertanyaan Yang Berhormat Kota Kinabalu bersekali dengan pertanyaan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Julau bertarikh 23 Oktober 2019 kerana pertanyaan-pertanyaan tersebut menyentuh isu yang sama. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pada 26 Ogos 2019, Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan pemilihan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Indonesia bagi menggantikan Jakarta. Pembangunan ibu kota tersebut dijangka akan dimulakan pada tahun 2020 dan proses pemindahan akan dilakukan pada tahun 2024. Tuan Yang di-Pertua, Kerajaan percaya bahawa keputusan untuk memindahkan ibu kota pentadbiran dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Indonesia adalah berdasarkan kepentingan negara mereka. Tidak dapat dinafikan bahawa akan terdapat implikasi-implikasi kepada negara kita Malaysia. Kerajaan percaya ianya tidak akan menjejaskan hubungan dua hala yang semakin kukuh antara Malaysia dan Indonesia. Hmm. Hmm. Pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur dan meningkatkan kegiatan ekonomi menambahkan jumlah populasi dan juga kegiatan-kegiatan lain seperti mana yang didapati di sesebuah ibu kota. Ini boleh memberikan banyak manfaat kepada negeri-negeri Malaysia terutamanya Sabah dan Sarawak. Ya, betul. Ia juga mm -hmm. boleh membawa cabaran-cabaran baru Pemindahan ini akan merancakkan lagi ekonomi di pulau berkenaan dan Sabah dan Sarawak boleh mendapat limpahan manfaat daripada pelbagai sudut aliran perdagangan di sempadan antara bangsa antara Kalimantan dan negeri-negeri Malaysia berkenaan. Selain itu, sektor pelancongan di Sabah dan Sarawak juga dijangka akan meningkat berikutan jarak yang dekat antara Kalimantan dan kedua-dua negeri tersebut. Pemindahan ini juga dijangka boleh membuka banyak peluang baru bagi meningkatkan kerjasama ekonomi antara Malaysia dan Indonesia khususnya bagi wilayah-wilayah di Borneo dengan pelibatan syarikat-syarikat pemaju dan kontraktor Malaysia yang mengambil bahagian dalam projek pembangunan di Kalimantan Timur. Oh, Tuan Yang Dipertua, sebagai hmm. jiran yang rapat dan terdekat, Malaysia sentiasa bersedia untuk berkongsi pengalaman dan kepakaran dengan Indonesia jika diperlukan berdasarkan pengalaman kita memindahkan pusat pentadbiran Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan berita yang agak mengujakan ya guys. Ya, yang men uh, yang timbalan menteri uh, Presiden Jokowi telah mengumumkan bahawa uh, ah, pemindahan ibu kota di Indonesia ini akan um, uh. Um, dengan kos 466 trilion rupiah atau uh, bersamaan dengan 137 bilion ringgit Malaysia. Mimpi. So ini permintaan ibu kota ini uh, bukan sesuatu yang kita harus uh, pandang remeh-temeh. Ini ada am- amat penting uh, dan limbah ekonominya sangat penting lah. Dan berikutan dengan ini, adakah uh, kerajaan uh, atau kementerian untuk bercadang untuk mengadakan lawatan secara rasmi? kepada Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk membincangkan impact-impact yang akan uh, di, uh, dikenakan oleh Sabah dan Sarawak uh, kerana yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah pun telah mengatakan lawatan rasmi kepada Kalimantan uh, Utara dan Timur dan dengan lanjutan ini saya juga berharap uh, Malaysia juga boleh uh, menggaji sama ada Malaysia pun harus ada ibu kota kedua yang terletak di Sabah dan Sarawak. Sekian terima kasih. Silakan, oh, masa ni Datuk Sri Syafiq Afdal. Eh, kota Kinabalu. CM Sabah 2019. Uh, ah, yang pertama tadi saya sudah maklumkan bahawa hubungan Malaysia dan Indonesia uh, dari hari ke hari bertambah baik dan kita juga memantau dari segi pengembangan uh, perancangan pembinaan kota baru uh, Indonesia di Kalimantan dan dengan itu sudah pastilah bahawa kita akan mengadakan uh, rundingan demi rundingan demi memastikan bahawa implikasi-implikasi dapat diselaraskan agar bermanfaat kepada kedua-dua buah negara. Terima kasih. Soalan tambahan kedua Yang Berhormat Santubong silakan. Santubong. Oh, semua Terima kasih, Datuk. Um, hmm. saya melihat pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Tengah uh, adalah satu cabaran yang besar untuk negara Malaysia khususnya daripada sudut uh, ekonomi, mm-hmm. keselamatan dan mm-hmm. uh, sosial. Jadi yeah. dalam keadaan semikian saya melihat apabila Pen Borneo, mm, uh, di jalan Teluk Melano dilaksanakan, nampaknya kerjaan tidak bersedia untuk menjaga keselamatan di Sarawak dan ini datangnya lebih ramai lagi. Apakah persediaan untuk mengadakan CIQ yang lebih banyak, benteng lah, dan menyelesaikan masalah-masalah boundary yang belum disetujui oleh antara Indonesia dan Malaysia mm -hmm. supaya perkara ini tidak mendatangkan satu masalah besar apabila kumpulan yang ramai datang daripada uh, mana-mana uh, tempat nanti untuk menduduki di Kalimantan Tengah. Okay. guys, apa yang diperkatakan oleh MP uh, ah, santubong ni kita nampaklah dia kalau apa sempadan di antara Kalimantan, Sarawak dan Sabah dia merupakan sempadan yang agak panjang dan uh, faktor geografi ya geografi dia sangat mencabar ya dengan hutan belantara nya, gunung ganang di situ uh, faktor muka bumi dia sangat mencabarlah uh, jadi di samping itu juga uh, apa yang diutarakan uh, MP Santu Bong ni sebagai kerajaan tidak bersedia uh, disebabkan pada ketika itu jalan Pan Borneo yang mula dibina uh, pada sekitar 2018 ya 2017 agak lewat agak lewat uh, agak lewat uh, uh, disiapkan even kalau di Sarawak pun tidak semua jalan tu siap malah di Sabah serta di kawasan saya sendiri di Kimanis, Bungawan jalan tu belum siap lagi di sebelah Kawang uh, di sebelah Kawang, Papar uh, jalan tu ada yang sudah siap separuh, ada yang belum lagi siap uh, jam berterusan berlaku di bulatan Binoni ha, Sebab ada pembinaan uh, Pan Borneo di situ ha, Setiap hari apa Di bulatan Binoni tu Memang jam Siapa orang papar, orang KK, orang Bufut Memang faham lah tu macam mana keadaan di situ ha, Sebab dia mau buat satu Jambatan tu situ So itu yang berlaku ha, Jadi Uh, apa yang diutarakan oleh MP Santubung ni memang sangat uh, valid lah okay guys saya pinjam masa kamu 1-2 minit uh, mari kita teruskan ini apa jawapan menteri lah menteri dalam apa menteri dalam negara Silakan, Okey, mari kita dengar. Soalan yang pertama berkenaan dengan soalan Oh ya, timbalan tadi menteri. ditujukan berkenaan ah. ha. dengan keselamatan. Ya, ini adalah satu daripada langkah yang mana sedang dalam proses seperti mana saya sebut awal tadi dari mana dari masa ke semasa kita memanfaatkan keadaan ini untuk kita menerus mengadakan perbincangan dengan Indonesia. Ini termasuk dari segi keselamatan dan juga Oh sekejap. Ah uh, ni oh rupanya ini timbalan menteri luar negeri senator. So uh, kita teruskan kita punya reaction. Juga boundary uh, di antara beberapa kawasan yang dapat di masih lagi dalam proses perbincangan yang belum lagi mendapat kata putus dan ini akan terus dilakukan oleh kerajaan dan juga kementerian luar untuk memastikan bahawa tidak akan ada pertindihan dan juga masalah-masalah sosial yang akan berlaku di masa-masa hadapan. Ha, apa pandangan kamu mengenai apa ini video tadi? Uh, itu diambil daripada uh, Dewan Rakyat iaitu diselitkan oleh channel Ubah TV. Okey, untuk update tahun 2022, Timbalan Ketua Menteri Sabah iaitu Datuk Seri Panglima uh, Bung Mukhtar Radin telah membuat satu kenyataan media di Tawau uh, pada 9 Januari 2022 uh, ah, baru sejak awal tahun inilah uh, dia katakan ada satu jalan akan dibangunkan ya melalui kelabakan. Ah, ini dia berita dia. Saya akan simpan uh, petikan tu di sini. Uh, pembinaan jalan raya sepanjang 39 km dari Kalabakan dekat sini hingga sempadan Malaysia di Serudong yang akan menghubungkan jalan ke Semanggaris di Kalimantan Indonesia dilihat mampu meningkatkan ekonomi sempadan. Okey, pembinaan ini selaras dengan uh, pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan dan bakal menjadi pengubah keadaan kepada pembangunan dan pendapatan rakyat tempatan di Sabah. Okey, jalan tersebut uh, daripada Kelabakan ke Simanggaris di Kalimantan dia itulah saya bilang tadi ibu kota tu ibu kota baru yang dinamakan Nusantara ya ya ibu kota Indonesia uh, yang dinamakan oleh bapa uh, ah, Jokowi Widodo presiden Indonesia tu uh, Nusantara dia terletak di itulah dekat-dekat area Samarinda uh, tu jalan tu Simanggaris. jadi inilah Ya, merupakan satu peluang lah bagi rakyat di negeri Sabah dan Sarawak ah, sebab kalau perpindahan ini berlaku ah, memang akan ah, dari segi ekonomi dari segi infrastruktur infrastruktur perlu diperhebatkan lah bagi di sebelah kita di Malaysia ini agar kita mendapat manfaat daripada perpindahan tersebut. So Malaysia kena bersedia lah, Bersedia menerima uh, rakan-rakan serumpun kita daripada Indonesia ya. Uh, saya pun sangat teruja jugalah. Uh, mana tahu nanti kita punya border kena buka kan? Uh, mana tahu border kita kena buka and then ekonomi kita semua sudah buka jadi rakan-rakan kita daripada Indonesia akan melancung di Sabah dan Sarawak dan pastinya laluan utama iaitu Pan Borneo akan menjadi laluan mereka uh, sebab kalau ikut jalan darat pun tembus juga ni kalau dia ikut daripada Tawau ataupun mungkin dia ikut daripada jalan depan di pantai daripada Sarawak uh, dengan siapnya Pan Borneo tu nanti uh, pastinya ekonomi Uh, perubahan uh, ekonomi akan dapat dirasai oleh uh, dua uh, negeri ini iaitu Sabah dan Sarawak. Baik, itu saja saya punya reaction pada kali ini guys. Jadi saya harap kamu semua terhibur dan juga ada sedikit uh, input lah, input yang boleh kamu terima untuk update video kali ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk uh, subscribe, like, tekan notifikasi button dan jangan juga lupa untuk melayari Shopee Affiliates uh, link ada di bawah video ini. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa di update video akan datang. Peace out.